と呼ばれるものは単に必要なくなった器が消滅する現象でしかない違う肉体がただの器でしかないなんて間違ってる思いも意志もそこに宿るんだから次回つながる思いあんたは大事なものが何かまるで分かっていない